来，食饱袂，困饱袂，诶，小喇叭来，来，我那倒先呀，贪饱。 吃饱买。 来来来，我等下喝，饱吼，大家就吃饱饱喝一吼。啊，讲困饱，大家就喝困饱困饱吼。啊，饱，大家喝一有哦有哦，安尼吼。啊，讲大家啦啦吼。有无吼？饱就饱饱，困饱就困饱困饱。 食少油哦，你规身躯你都全毛病了了啦。你若困收腹又搁困过头哦，规身躯是迄啰全毛病了了啦。哪来要趁遐济，是要创啥？是规身躯啊全毛病了了哦。大家啊少食啊来运动哦，身体健康啊上重。 干巴袂来。 听你要啊是啊要来慢跑啦，烧水一个，会使去报地暖散热吼。若是要溜冰，若是要溜滑板吼，啊无你着去街舞，去交际舞，流洋去趟来食饱袂来。 天咧，你要爬山爬悬，啊又搁爬高哦，啊那无你着行路行较紧的吼，安尼嘛是会使就对啦吼，啊无你着跆拳道，搁来摔跤多些吼，来去冲浪嘛是搁较厉害，啊潜水著爱去找教练哦，啊是要山边去攀岩吼，着爱较细腻哈，若是要极限运动，是咧比三万路数 感谢大家光临霸权之夜，吼，咱今仔特别吼，要纪念这个真特别的时刻，所以吼第一条歌先挂一个口罩，吼，所以咱等下是是应该爱做这个噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。